مشاهدينا الكرام راح ننقلبوا مع ياسين راح يولي هو اللي بيجيهم وانا هو اللي حنا لي جورناليست ونشوفوا ردة فعل المواطنين صح دقيقه نشوفوا واحد من المواطنين نسمع الحكايه ونشوفوا ردة الفعل تاعو اذا ضحك واحد منهم راح تخسر 6000 دينار واذا ما ضحكوش في ثلاثه تربح 6000 دينار هذه لعبه تربح 6000 دينار جزائري ما كاش مشكل ما تحكش الاول ما تحكش الاول والثاني والثالث راح تربح 6000 دينار جزائري ما تحكوش لازم ما يضحكوش دوك نخيروا واحد من المواطنين دي بلاصه قال لك واحد النهار واحد السيد خرجوا مع مرته هكذايا رايحين يشروا قرعه كا قال له آه، الكاس كاين قال له ايه كاين قال له لا لا انا نعم، بالي ما كاش هذه حكايه هذه ايش حكايه كاع ايش حكايه كاين واحد الزوالي راح طلع لواحد البلاصه حلوه لقى واحد الزوج ال victime ديالنا حكى حكايه طويله بزاف هكذا باش اللي يكون يسمع فيها يكره حياته وما يضحكش قرار قرار خلاص السلام عليكم ما ضحكاتكش ما هكذا او ربح 2000 دينار جزائري شكرا على المشاركه نشكرك دي بلاصه قال لك واحد النهار واحد راح للبحر بابور بابور هذا كان متقوم من تحته راح سقموا منه جابوا سوده منه كي جا دي كي جا مديماري به وصل بحر طاح غرق به هذه مش حكايه ما ضحكتكش ما ضحكتنيش الحكايه تعيش شكرا بارك الله فيك كاين ثاني واحد السيد قداح بيدير هديه للسلطان ال victime ديالنا قتلنا بحكايه السلطان هذا كاع باش ما يخليش اللي يسمع الحكايه انه يضحك طيبوه بالضرب ولا الحق تاعو في داره ولا يسمح في حقه والسلام عليكم ردة الفعل تاع الاخ نعم آه، هذه الحكايه ما ما ضحكتنيش ما شعب أنا بكا 4000 دينار 4000 دينار نزيدو نشوفوا واحد من المواطنين ال victime ديالنا ما على بالوش بلي ال complice ياسين هو اللي راح يضحك له هاد الخطره وما راحش يخليه يربح دراهم بالك واحد النهار واحد كان في طياره في تما الطياره هذيك شغل آه، شغل اوتوماتيك يتحكموا فيها من الله بال PC. دي معروف هذيك الطياره في تما طايرين طايرين طايرين طايرين تيروا عليهم الدوله اللي كانوا قريب لها راحت هذيك الطياره ماتوا <laughs> ماتوا كاع اين الوطن عجبتني ماتوا ها؟ ما تضحك كاين واحد السلطان بكري ال victime ديالنا intelligent بزاف وزاد حكى حكايه طويله تاني باش اللي راح يسمعها ما يضحكش بصح ما على بالوش راه يسنا فيه قال اعطيني هذيك التفاحه <laughs> direct قال اعطيني التفاحه <laughs> آه. آه. هاي لا دغرا عجبتني الحكايه انا ما ضحكتش هذيك شغل ضحكنا علاش ضحكت؟ ضحكتني انا من اه ضحكت التفاحه Déplace كي ضحكت راك خسرت 6000 دينار جزائري شوف راه زعف وتقلق خسر انا عماه نقلبوا الادوار انا نحكي كل هو ما يضحكش نربح انا تربح انت نعكسوا اللعبه نعكسوا اللعبه انه هو يحكي حكايه ونشوفوا رده الفعل تاعه كي قدنا الادوار طلبت من الفيكتيم ما يضحكش باش نتقاسموا الدراهم يا خو ما تضحكش ونتقاسموا سير والله خساره عليه شونسمون فيها بالك واحد الخطره واحد الطياره قلعت في السماء ومن بعد بقات سحابه زدمت فيها طردقت ما ضحكش قالك واحد الخطره تحكى لي يمشي يمشي لقى حفره راح زلق هذه حكايه هذه ما ضحكاتك؟ اه مش ضحك فيا الاخ ياسين راك ربحت قيمه 6000 دينار جزائري من قناه النهار الاخ راك تحصلت على 6000 دينار دي بلاص الفيكتيم ديالنا راه يتبع فيا بصح ما ربحلوش راني موجد له ايوا ايوا اروح لهنا دوك نجي اه بصح انت علاش يا اخوان اللي مع السيده انا اللي مع السيده لا لا اللي مع السيده انا انا ما تقلقش ما تقلقش خساره عليك اسمع ما يشوفوناش لازم ما يشوفونا اي والله آه ما ما يا اخو انا ما نعرفكش كاع انا كنت نهضر معاك اصبر اصبر اصبر وهذا ما شفناه من قبيله واش جابوا في هذه الحكايه هاك اروامي دزت يا اخو علاش يا اخو آه، والله لا لا صحيت يا اخو قعدت فيه يا اخو لا لا الحاج انا ندي انا ندي 500 نعطيك 100 بصح انا اللي ربحت 60000 60000 600000 انت اكل مليحه اكل مليحه نتفاهم انا والحاج بصح انت لا انت ما لعبتش معانا اخو حنا نربح انا كنت انا وياك كنا حتى هذا حتى ثلاثه بصح هذا اللي انا حكيت له ليه ما لك لكش انا حكيت له ليه 60000 60000 60000 الحاج ماشي 60000 يا اخو 60000 شوف 60 معليش 60000 اخو عندي نيفو عندي نيفو شو اسمه سمح لي يا اخو 60000 نعطيك انايا 30000 نعطي له 20000 لا لا يا اخو كيفاش لا لا حبيت حبسوك كثير ما تهضر ايش خليني انا نتحجى حب نعطي له 60000 ألف كاع يخدم القاسم ديروا فيا بليزير كادو تاع عرسي 600000 نشري بها دوك نشري بوكيت فلوس باش غدوه نروح للعرس شوف يا راح تشوف يا ويستغل فيك راح تشوف راح راح تشوف راك ترجل انت انا نشوف فيك راك ترجل راك ترجل معايا تضربني انت آية. هايا تضرب لي يا اخو كاين 600000 اعطيني تشوت كاين 60000 يا اخويا ما كاش مشكل اعطيني تشوت كيف 60000 راني نشوف 3 0 لا لا حاجه شحال هذه ها نقول لك حاجه نقول لك حاجه شوف نقول لك حاجه راك شايف في الكاميرا المخفيه سلم علي راك شايف في الكاميرا الخفيه هاي هلا صح افطاركم خوتي وميرسي عليكم وداروها فينا اجملتك والله يا خويا الله يصحى افطاركم ويصحى رمضانكم صحى افطاركم صحى رمضانكم وشاد يعطيك الصحه حبيبي شكرا